時が経つのも早いものでとうとう最後の曲となってしまいました来年もこのこの銀座の街で演奏できることを願っています最後にお送りするのは「カメラ一おなじみの Música Thank you. ありがとうございました羽村市立羽村第一中学校吹奏楽部の皆さんでした盛大な拍手でお送りください